የጠፋው የዓለም ብርሃን የዓለማችን ተመራማሪዎችና ሳይንቲስቶች ነፍስያቸው የፈጠራ በመሆኑ ከሥራቸው ሲጠቀሙ አይስተዋልም። ሌሎች የሽያጭ ክህሎት ያላቸው ከፈጠራቸው እየተጠቀሙ ሲከብሩበት፣ ዋነኞቹ ፈጣሪዎች ግን ያጡ የነጡ ሆነው ያለፉበት ታሪክ በድርሳናት ሰፍሮ ይገኛል። አሳዛኙ ነገር ግን ታላላቅ ፈጠራዎቻቸውን ወደ ተግባር ለመለወጥ ሲያቅታቸው መታየቱ ነው። በተለይ ደግሞ የሰዎችን ልጆች የሚያጠፉ የፈጠራ ሥራዎች እውን ሆነው የበዛ ሕይወት ሲቀጥፉ በረከት የሚሰኙ ፈጠራዎች እውን እንዳይሆኑ ግን ሆን ተብሎ ሲታበቱ ነው ሕመሙ። ለፈጠራ ሰዎች ደግሞ የደረሰ ልጅ የመጨንገፍ ያህል ሕመም አለው። በታላቁ የፈጠራ ሰው ኒኮላ ቴስላ ሕይወት ታሪክ ውስጥ ደግሞ የበጅጉ የበዛ ሆኖ ይታያል። የኒኮላ ቴስላ የትውልድ አገር የቀድሞዋ የኦስትሪያ ታላቅ ግዛት የአሁኗ ክሮሽያ ናት። የቤተሰቡ የዘር ሐረግ ከምዕራብ ሰርቢያ ሞንቴኔግሮ አቅራቢያ ይመዘዛል። አባቱ ሚሎቲን የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስቀዳሽ ካህን ናቸው። በኒኮላስ ቴስላ ስብዕና የላቀ ድርሻ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ደግሞ እናቱ ዱካ ቴስላ ናቸው። እኚህ የመደበኛ ትምህርት ያልተከታተሉት እናት ዱካም የሰርቢያን የጥንት ተረታዊ ቅንያትን በልባቸው ይዘው ለልጆቻቸው ይተርኩ እንደነበረ ኒኮላ ቴስላ በኋለኛው ዘመኑ ይናገራል። በቃል የወረሱትን ሳይዘነጉ ታላቅ የማስታወስ ችሎታቸውንም ያደንቅላቸዋል። ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ ያነበበውን የማይዘነጋ ታላላቅና ድንቅ ምርምሮችና ግኝቶችን በአእምሮ የመዘግብ የነበረው የማስታወስ መሰጠትን ከእናቱን የወረሰው የሚባለውም ለዚህ ነው። እናቱ ዱካ በመኖሪያቸው አካባቢ ሌላ የሚታወቁበት ክህሎትም አላቸው። በአነስተኛ ማሽኖች የቤት ቁሳቁሶችን ያመርቱ ነበረና ይህም ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ የማሽን ፈጠራ ይቀለው ዘንድ የበዛ ድርሻ እንዳለው ይጠቀሳል። የእናቱን ባልጅነትን ከስር ከስር በልጅነቱ እየተከታተለ አድጓልና በትውልድ መንደሩ የመደበኛ ትምህርቱን በስድስት ዓመቱ ነው የጀመረው። ኒኮላ ቴስላ ጀርመንኛ፣ ሂሳብና የሃይማኖት ትምህርቶች ነበር በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ የሚሰጡት። ቀጣዩን ትምህርት ይከታተል ዘንድም አባቱ በካህነት ወደሚያገለግሉባት ጎስፒክ ከተማ ተጓዘም። በዚህም በተለይ በሂሳብ መምህሩም ማርቲን ሲኮልች የበዛ ተጽዕኖ እንዳደረበት የሕይወት ታሪኩን ያጠኑ ይናገራሉ። ኒኮላ ቴስላም በመምህሩ እጅግ የሚወደድ ለመሆን በቃ። ከሂሳብ ትምህርት ሙሉ ካልኩለስን ሸምድዶ በልቦናው ለመያዝ በቅቷልና አራት ዓመት ይፈጅ የነበረውን ትምህርት በሦስት ዓመት ላፍ አድርጎ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱንም አጠናቀቀም። ወደ ትውልድ መንደሩ ሴሚልጃ በተመለሰ ጊዜ በኮሌራ ተይዞ ላልጋ በቃም። ለበርካታ ጊዜያትም ሞተ እስከ መባል ይደርስ ነበረም። ቀደም ካህኒዮን ዘንድ ይመኙ የነበሩት አባቱ የልጃቸው ለሞት ከሚደርስ ህመም ያገግምላቸው ዘንድ ሐሳባቸውን እስከ መቀየር ደረሱ። ከሕመም አገግመህ የምትወደውን ኢንጂነሪንግ ትማር ዘንድ ወደ ምርጡ ኮሌጅ ልካለሁ ሲሉም ቃል ገቡለት። ከህመሙ ቢያገግምም ሌላ ችግር መደቀኑ አልቀረም። ለአቅመ አዳም የደረሱ ሁሉ የኦስትሪያ ጦር አባል የሆኑ ዘንድ ይታደሉ ነበርና ይህን የማይፈልገው ኒኮላ ቴስላ ወደ ተራራ ወጣም። በቶሚንጋጅ ተራሮች በአዳኞች ዋሻ ከሰው ርቆ ሕይወትን በተመስጦ ይመረምራት ያዘም። ዓለም አልቀበል ያለውን ግን ዓለምን የሚቀይረውን ገመድ አልባ ኤሌክትሪክ የማዳረስ ጽንሰ ሐሳብን በወጣቱ ቴስላ ህሊና በዚህ ጊዜ እንደተጻፈም ይነገራል። የጦርነቱ ነገር ማብቃቱን ተከትሎ ኒኮላ ቴስላ በግራዛ ከተማ በሚገኝ ፖሊቴክኒክ ገባ። ከትምህርት ገበታው አንድ ቀን ሳይቀር በትጋት የሚማረው ቴስላ እጅግ ከፍተኛ ውጤት ማምጣትም ቻለም። ዘጠኝ ፈተናዎቹን ወስዶ በሁሉም ከፍተኛ ውጤት ነበርና ያገኘው። ይህም ትምህርት ቤቱ ከመደበኛ ተማሪዎች ይጠብቅ ከነበረው ውጤት በእጥፍ የሚበልጥ ነበረም። በኮሌጅ የባህል ክብረ በዓል በተጋባዥ እንግድነትም እስከ መጠራት ደረሰም። ለአባቱም የልጃቸው ልዩ ተማሪነት ተገልጾ ደብዳቤ ተጻፈላቸው። የሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለ ግን ከኢንጂነሪንግ አስተማሪው ፕሮፌሰር ፓይስቼ ጋር በሐሳብ ተጋጨም። የግጭታቸው ምክንያት ደግሞ ፕሮፌሰሩ ስለ ዲናሞ ሲያስተምሩ ኒኮላ ቴስላ የተለየ ሐሳብ አለኝ ማለቱ ነው። ዲናሞ ደጋፊ commutator ሳያስፈልገው ይሠራል ባይ ነበረ ቴስላ። ፕሮፌሰሩ ግን የኒኮላ ቴስላ ሐሳብ ከመመርመር ይልቅ ሐሳቡን እንደ ንቀት ቆጥረው ለበቀል ተነሳሱም። የተሰጠውን ስኮላርሺፕ እንዲያጣ በማድረግም ከኮሌጅ ግቢ ውጭ እንዲኖር አስደረጉትም። በዚህም ጊዜ ታዲያ ኒኮላ ቴስላ የወጣለት ቁማርተኛ ሆነም። ወትሮም እንቅልፍና መኝታ የማያውቀው ቴስላ አዳሩም ውሎውም ቁማር መጫወት ሆነ። በተለይ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለ ያገኘው የነበረውን ገንዘብ ሁሉ በቁማር እስከ መበላት ደረሰም። የሦስተኛ ዓመት ተማሪ በሆነ ጊዜ ግን በቁማር ከመበላት ወጥቶ እያሸነፈ የበረከተ ገንዘብ ማግኘት ቻለም። ከዳም ወጥቶ ለቤተሰቡ ሁሉ ገንዘብ እስከ መላክ ደረሰም። በዚህ ጊዜም ፍላጎቴን አሸነፍኩት ሲል መናገሩ ይጠቀሳል። ይሁንና ከቁማር ሱስ መላቀቅ አልቻለም። በዚህም የተነሳ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱንም መጨረስ አልተቻለውም። እስከ ዕድሜውም መጨረሻ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አልነበረውም። ኒኮላ ቴስላ በቡዳፔስት በሚገኘው የቴሌግራፍ ኩባንያ ነበር ስራ የጀመረውም በዋና ኤሌክትሪሻንነት። በኩባንያው በሰራባቸው ዘመንም በተለይ በዋነኛው የቴሌግራፍ ማገናኛ ዋና መስሪያ ቤት የበዙ ማሻሻያዎችን ማድረጉ ይነገራል። በተለይ በስልክ መቀበያው ላይ አዲስ ግኝት ሊሰኝ የሚችል ማሻሻያ አድርጓል ይባላል። አልተመዘገበለትም እንጂ። በመቀጠል ወደ ፈረንሳይ በማቅናት የቶማስ ኤድሰን ንብረት በሆነው የኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ ነው የተቀጠረው። እዚህም በኩባንያው የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ላይ አዳዲስ ንድፎችን በማዘጋጀትና በመስራት የፈጣሪነት ክህሎቱን ያሳየ ጀመረም። የተለየ ተሰጥኦን የተረዱት አለቆቹ ደግሞ በሙገሳ ብቻ አላለፉትም። የፈጠራ ሥራ ብቃቱን የሚመሰክር ደብዳቤ ጽፈውለት ይበልጥ ውጤታማ ይሆንበታል ወዳለዋት አሜሪካ ላኩት እንጂ አሜሪካ በእርግጥም የስደተኞች አገር ናት የሚባለው አንዱ ማሳያ ኒኮላ ቴስላ ነው። ከቀድሞ አውስትሪያ ከአሁኗ ክሮሽያ ተነስቶ በፈረንሳይ አድርጎ ኒውዮርክ ያቀናው ኒኮላ ቴስላ በኪሱ የቀረው አራት ሳንቲም ብቻ ነበረም። የነበረችውን ሀብቱን ሁሉ በመሰረቁም ግና አሜሪካ ዘርክ ከየት ነው የምትል ሳትሆን እውቀት ምን ያህል ነው፣ ጉልበትስ እንዴት የበረታ ነው የምትል ሀገር ናት። በተገላቢጦሽም እጅግ የበረታ ምስጢራዊ ቡድኖችም የጥልፍልፍ ሴራ ምድር መሆኗም ሳይዘነጋም እናም ሚስጥራዊ ቡድኖቹ ያሻቸውን ከምድር ከትቢያ አንስተው ታላቅ የማድረግ ኃያል ድብቅ አቅም ያላቸው ናቸው። በተቃራኒውም ታዋቂና ትልቁን ወደ መቀመቅ የማውረድም እንዲሁም። ይህም በኒኮላ ቴስላ የአሜሪካ ሕይወት የተገለጠ ነው። ኒኮላ ቴስላ የአሜሪካንን ምድር እንደረገጠ የፈጠራ ዕውቅናውን የሚገልጸውንና ከፈረንሳይ አለቆቹ የተጻፈውን ደብዳቤ ይዞ ያቀናው ወደ ቶማስ ኤድሰን ነው። ቶማስ ኤዲሰን በአሜሪካ የኤሌክትሪክ አባት የሚል ቅጽል ስም የወጣለት የፈጠራና የተዋጣለት የንግድ ሰው ነው። አምፖልን ከማግኘት እስከ ኤሌክትሪክ አምርቶ መሸጥ ድረስ የሰለጠነበት ነበርና የሰርቢያው ስደተኛ ኒኮላ ቴስላ ከስርቆት የተረፈችውን ልብሱን ጽድት አድርጎ የዘመኑን ወግ በመጠበቅ ነበር ወደ ቶማስ ኤድሰን ያመራው። ከበረከተ ደጅ ጥናት በኋላም ኤድሰን ዘንድ መቅረቡ አልቀረም። ረጅሙና ቀጫጫው ኒኮላ ቴስላ ፊቱ ላይ ስሜቱ የሚነበብ ሰው አልነበረም። በአነጋገሩም ቁጥብና ሐሳቡን በትንሽ ቃላት የሚገልጽ ነበረ። ከትውውቅ በኋላ ኤድሰን የፈረንሳይ የድሮ አለቆቹን ደብዳቤ አንብቦ እጅ ከምን ማለቱ አልቀረም። ኒኮላ ቴስላም በኤሌክትሪክ ማምረትና ስርጭት ከዛ ቀደም የተለየ ሐሳብ ነበር ያቀረበው። Using direct current, you'd need over a hundred power stations to light up the city of New York, and even then the outskirts are left in darkness. ይህ አማራጭ የኤሌክትሪክ ማሰራጫ ነው ሚስተር ኤድሰን። ቀጥተኛ የኤሌክትሪክ ስርጭትን ለመጠቀም በመቶ የሚቆጠሩ የኃይል ማሰራጫዎች ያስፈልጋሉ ለኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ለማዳረስ። ይህም ሆኖ የከተማዋ ዳርቻዎች በጨለማ ይዋጣሉ፣ ምክንያቱም ቀጥታ የኤሌክትሪክ ስርጭት እዛ መጓዝ አይችልምና። ነገር ግን በእኔ ፈጠራ በአንድ ኃይል ማሰራጫ ብቻ ሙሉ ከተማዋን እንዲያበራ አረጋግጣለሁ። ሀገሪቱንም እንዲሁ። በዘመኑ ኤሌክትሪክ በቀጥታ ስርጭት direct current DC በሚባለው ነበር የሚሰራጨው። የሰለጠነችው የምትባለው አሜሪካ እንኳን ልክ እንደ ዋን መንደር ልብስ ማስጫ በገመድ የተተበተበ ነበር ጎዳናዋ። ልክ ዛሬ በሀገራችን እንደሚሆነው አጠቃላይ ስርዓቱ ኬብሎችና ሽቦዎች በአናት ላይ የተጠላለፉበት የሌሊት ቅዠት ይመስል ነበር። በእውነቱ በአንዳንድ አካባቢዎች እንዲያውም የፀሐይን ብርሃን እስከ መከለል ይደርስ ነበር። ኤሌክትሪክ ለማድረስ ደግሞ በየኪሎ ሜትሩ ትራንስፎርመር መትከል እንዲሁም በየግዛቱ ትላልቅ የኃይል ማከፋፈያ መገንባት የግድም ነበረ። ይህ ደግሞ እጅግ ብዙ ሀብት ቢያስወጣም ለነጋዴዎቹ እንደነ ቶማስ ኤድሰን ላሉት የሀብት ምንጭ ነበረ። ኒኮላ ቴስላ ግን አማራጭ የኤሌክትሪክ ማመንጨትና ማሰራጨት alternative current AC የሚባል ሐሳብ ነበር በግኝትነት ለኤድሰን ያቀረበው። ቶማስ ኤድሰን ግን ገና ሐሳቡን ሲሰማ ነው የኒኮላ ቴስላ ግኝት ሊመረምር እንኳን ሳይፈቅድ እዛው የተቃወመው። ማን ብለው እንደሚጠሩኝ ታውቃለህ? የኤሌክትሪክ ንጉሥ። ዓለምን እኔ ለውጫታለሁ። እኔ ለዚህ ስኬት የበቃሁት ደግሞ በቀጥታ የኤሌክትሪክ ስርጭት ነው። የያዝከው ነገር ስህተት ነው። እመነኝ፣ የትም የማያደርስ ነው። የተቃውሞ ምክንያት ደግሞ የፈጠራ መስራት አለመስራት ሳይሆን ከንግድ ትርፋማነት የመነጨ መሆኑን ዛሬም ድረስ የቴስላ ግኝ ሲነሳ ይተችበታል። ኤሰን አዲሱን የኒኮላ ቴስላ የአማራጭ ኤሌክትሪክ ግኝት ባይቀበለውም ይቀጥረው ዘንድ መፈለጉ አልቀረም። በኤሌክትሪክ ኢንጂነርነት የተቀጠረው ቴስላ የፈጠራ ሰው ነውና ብቃቱን እያሳየ ለማደግ ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም። የኤድሰን ኩባንያ የሚያመርታቸውንና ለቀጥታ የኤሌክትሪክ ማሰራጨት የሚውሉ ብቃታቸው የወረደ ጄኔሬተሮችን ችግር እንደሚፈታም በይፋ ተናገረ። ጄኔሬተሮቹ በአገልግሎት አሰጣጥና ሲመረቱም ከነበራቸው ወጪ እሱ የሚያቀርበው የተሻለ እንደሚሆንም ነበር የቴስላ ሐሳብ። ኤድሰን ይህን በሰማ ጊዜም አንተ ያልከውን የምታደርግ ከሆነ 15000 ዶላር እሰጥሃለሁ አለው። አይሰራም የሚል ንቀትም ነበረበት ይባላል። ኒኮላ ቴስላ ግን ያለውን በርግጥ ሰርቶ አሳየ። እናም ኤድሰን ቃል የገባለትን 15000 ዶላር እንዲሰጠው መጠየቁ አልቀረም። ኤድሰን ግን ኒኮላ ቴስላ የአሜሪካኖችን ቀልድ ለካ አይገባም ሲል ነበር ለጨዋታ የተናገረው በማስመሰል ቃሉን አለማክበሩን በይፋ የተናገረው። ይህም ከኤድሰን ፍጹም ስግብግብነት የተነሳ ነው የሚሉም አሉ። ግና ለቴስላ በየሳምንቱ ይከፈለው በነበረው 15 ዶላር ላይ ተጨማሪ 10 ዶላር የደሞዝ ጭማሪ ማድረጉን ነገረው። you got a lot to learn about an American sense of humor. And he doesn't give him the $50,000. ኤዲሰንም አለው ትቀልዳለህ እንዴ? ስለ አሜሪካውያን ቀላጅነት ብዙ መማር አለብህ። እናም 15 ዶላሩን አልሰጠውም። ቴስላም ወዲያው ፊቱን አዙሮ ሚስተር ኤዲሰን ስራዬን ለቅቄ አለው አለው። የኒኮላ ቴስላ ምላሽ ግን ቃሉን ከማያከብር ሰው ጋር አብሬ አልሰራም የሚል ነበረ። እናም ከኤድሰን ኩባንያ ስራውን ለቆ ሌላ ስራ ማፈላለጉን ጀመረም። ያገኘውም በኒውዮርክ የውሃ መስመር እየተዘረጋ ነበርና የውሃ መስመር ቁፋሮ ሆነም። ቃሉን ከማያከብር ጋር ከመስራት ባይመጠነኝም እስከ ጊዜው ድረስ የቁፋሮ የቀን ስራ ይሻለኛል በሚል ስራ ሳይንቅ በቀን ሁለት ዶላር እየተከፈለው ይቆፍር ገባ። አመት ሙሉ የውሃ መስመር በቀን ሰራተኝነት እየቆፈረ ባጠራቀመውም ገንዘብ Tesla Electric and Manufacturing የሚባል አነስተኛ ኩባንያ ለመመስረት በቃም። የቀን ሰራተኛነቱ አንድ አመት ግን ቴስላ የእውቀቱን ዋጋ እየጠየቀ የሚያነባበትና ለከፋ ራስ ምታት እየተዳረገበት እንደነበረ ይነገራል። ቴስላ የኤዲሰንን ስራ ጥሎ ከሄደ በኋላ በኒውዮርክ ከተማ የፍሳሽ ጉድጓድ ነበር ለአመታት ያህል የሚቆፍረው። በጣም በጣም የጨለማ ዘመን ነበር። ሁሉም ህልሙ በኖ የጠፋበት ነበር በዚያን ወቅት። ኩባንያው ኤድሰን ይጠቀምበት ከነበረው የፊኛ ቅርጽ ካለው አምፖል የተለየ በመስራት ለገበያ በማቅረብ የሚታወቀው ነው። አምፖሉ በተቃራኒው ሞላላ ቅርጽ ያለው ሲሆን አሁን fluorescent ተብሎ እንደሚታወቀው አምፖል በውስጡ ጋዝ በማመቅ የሚሰራ ነበረም። ከኤድሰን አምፖል በተለየ የኒኮላ ቴስላ አምፖል ብርሃን ብቻ በማመንጨት ነው የሚታወቀው። ቴስላ as a result, developed a lamp on a different principle that didn't produce heat. ቴስላ በተለየ መረ ላይ ተመስርቶ ነው አምፖል የሰራው። አምፖሉ ሙቀት አያመነጭም፣ ጋዝን በመጠቀም ብርሃን ያመነጫል እንጂ ብርሃኑ ይበልጥ ብሩህ ነው። ሳይሞቅ እንደ ቀዘቀዘ ብርሃን ይሰራጫል። እናም ከኤዲሰን አምፖል የበለጠ ውጤታማ ነው። የኤድሰን ግን ሙቀትንም ያስከትላል። ይህ የኤድሰን አምፖል የፊኛ ቅርጽ ያለውና በሀገራችን በየቤቱ ለዘመናት ስንጠቀምበት የኖርነው ብርቱካናማው ብርሃን የሚያመነጨው አምፖል ነው። የቴስላ ደግሞ አሁን መብራት ኃይል ኃይል ይቆጥባል፣ ከቀደመው ይሻላልና ቀይሮት የሚለን ጥምዝምዙ አምፖል ነው። ልዩነቱ የቴስላ አምፖል የካሮት አይነት ሞላላ ቅርጽ ያለው መሆኑ ብቻ ነው። ለዚህም ፈጠራው የመጀመሪያው የባለቤትነት መብትን በአሜሪካ አገኘ። የአምፖል ፈጠራው ወደ ኩባንያው የበዙ ባለሀብቶችን ሳበም። ለንግድ ያልተፈጠረው ቴስላ እዚህም ባለሀብቶቹ የድርሻ የበላይነት ሲይዙ እሱ ትኩረቱ ፈጠራው ላይ ነበረም። እናም የህይወት ህልሙ የሆነውን የአማራጭ ኃይል ፈጠራውን እንዲቀጥል ሐሳብ ሲያቀርብ ግጭት ተፈጠረም። ከሌሎች ጋር በልዩነት ቢለያይም ከጠበቃው ቻርልስ ፔክና የሌላ ኩባንያ ባለቤት ከሆነው አልፍሬድ ብራውን ጋር በሽርክና ለመቀጠል ተስማማም። በዚህ ኩባንያም ቴስላ ከፈጠራው የሚያገኘውን ድርሻ 50 በመቶ በገንዘብ የሚደግፉት ሸሪኮቹ ደግሞ 50 በመቶ ድርሻ እንዲኖራቸው ተስማሙ። በማናተን ጎዳናም የምርምር ወርክሾፕ ተገንብቶለት እንቅልፍ የማያውቀው ቴስላ ለፈጠራ ሌት ከቀን የሚተጋበዝ ዘመን ተጀመረም። በአዲሱ የአማራጭ ኃይል ፈጠራውም የመጀመሪያ የመኪና ሞተር ሰርቶ በአሜሪካ እውቅና አገኘም። በእርግጥ በአውሮፓም በአሜሪካም እንቀድመዋለን የሚሉ ቢበዙም በኤድሰን ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈረንሳይ የተጻፈለትን ደብዳቤ አሳይቶም ስለ አዲሱ አማራጭ የኤሌክትሪክ ኃይል ባቀረበበት ጊዜ በቦታው የነበረው ቶማስ ማርቲን ለቴስላ ፈጠራ የሚያቀርብበትን መድረክ አዘጋጀም። ቴስላ በዓለም እስከዛ ድረስ ታይቶ የማይታወቀውን የአማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ማሽኑን ለአሜሪካ Electrical Engineering Institute ምሁራንና የኤሌክትሪክ ነጋዴዎችና ለመገናኛ ብዙሃን በተለመደ እርጋታው ለማሳየት ተሰየመም። ቀጫጫውና ረጅሙ ቴስላ እንደተለመደው በአደባባይ ሲቀርብ ሽክ ብሎ ነበር። የቴስላን አዲስ ግኝት ለመመልከት ከታደሙት የሚበዙቱ ለትችት ስህተት ለመንቀስ ያሰፈሰፉ እንደነበሩ ይነገራል። በተለይ ተቀናቃኙ ኤድሰንና ቡድኑ የቴስላን ግኝት በቀና ልቦናና በንጹህ ሊና ለመመልከት ሳይሆን የቴስላን ግኝት ውድቅ ማድረግ የሚያስችላቸውን ደካማ ጎን ለማግኘትና የቴስላንም ክብር ለመጣል ሆን ብለው በስፍራው መታደማቸው ይጠቀሳል። ቴስላም አለ ለቤት ብርሃን የሚሰጡ መሳሪያዎች በሙሉ ከተዘረጋላቸው የኤሌክትሪክ መስመር ነው ኃይል የሚያገኙት። እኔ ግን እዚህ ጠረጴዛ ላይ ካለ ማሽን በቀጥታ ኃይል እንዲያገኙ አደርጋለሁ። እባካችሁ የቤቱን ማብሪያና ማጥፊያ በማጥፋት ተባበሩኝ ሲልም በእርጋታና በጨዋነት ጠየቃቸው። እንዳላቸውም ባደረጉ ጊዜ ቤቱ በጨለማ ተዋጠም። በዛች ቅስፈትም በቤቱ ጸጥታ ሰፈነም። ቴስላም ማሽኑን ባስነሳው ጊዜ በቤቱ የነበሩ አምፖሎች በሙሉ በሩ፣ ቤቱም በብርሃን ተሞላ፣ እንዲሁም በአድናቆት ጉርምርምታ። ቴስላም ይቺ ትንሽ ማሽን ከብርሃን ሰጪዎች ጋር በመስመር ሳትገናኝ ኃይል መስጠቷን ተመለከታችሁ። ይህም አማራጭ ቀጥተኛ ያለውን ኃይል ማሰራጨት alternative current AC ይባላል ሲል በገለጻው ቀጠለም። ተመሳሳይ አንድ የኃይል ማመንጫም ለመላው ኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ማቅረብ ይችላልም አላቸው። እንደ ቀደመው ቀጥተኛ ኤሌክትሪክ ማሰራጨት DC በየመንገዱ በየቤቱ ገመድ መዘርጋት አያስፈልግምም ሲል ይበልጥ አብራራላቸው። የኤሌክትሪክ አባት በመባል የሚንቆለጳጰሰው ኤሰንና ቡድኑም የሚሞገሱበት ፈጠራቸው በአደባባይ ኋላ ቀር የማይረባ ተብሎ ሲጣጣል ትዕግሥት ኖሯቸው ሊሰሙ አቃታቸው። ቤቱንም ለቀው ወጡ። መቼም ለጋዜጠኞች ኤድሰንን ያህል ታዋቂ ሰው ስራው በተተቸበት ስፍራ ተገኝቶም እንዲህ ደግሞ ስራው ውድቅ ተደርጎበት በንዴት ጦፎ ሲወጣ የመሰለ ጮማ የወሬ አጋጣሚ አይገኝምና ከበው በጥያቄና መልስ ያጣድፉት ጀመር። በንዴት ጦፎ ኤድሰንም የቴስላ ሐሳብ አይሰራም ሲል በደፈናው ኮንነ። ኤድሰን የቴስላ ፈጠራ እንደሚሰራ በተግባር እያየ የማይሆን ነው በማለቱ የተገረሙ ጋዜጠኞች እንዴት፣ ለምን እያሉ የጥያቄ ብዛት አዘነቡበት። ተጨማሪ ነግራችሁ አሁን ምንም የለኝም ብሎ ጥሏቸው ከመሸምጠጥ በቀር ይለው አልነበረውም። ኤድሰን በጥላቻ ታውሮ እንጂ መስራቱን አይቶ አውቆታል። እንደማይሰራም የሚሰጠው ምንም ምክንያት አልነበረውም ይላሉ የታሪክ አጥኚዎቹም። ግና ኤድሰን ከቴስላ ይበልጥ ታዋቂ በመሆኑ ይህን በመጠቀም ለማጠላላት መሞከሩንም ይናገራሉ። ጋዜጠኞቹ አይስራም ያልክበትን ምክንያት አብራራልን በማለታቸው ማጣፊያ አጥሮት ከነቂሙ ለሴራ ሮጠ ሲሉም ይተነትናሉ። ቴስላ በዚህ የፈጠራ ስራው ማሳያ ቀድሞም የማይግባባው ኤድሰን የከፋ ጠላቱ ለመሆን በቃም። በሌላው ገጽ በቴስላ ፈጠራ ተገርመው ፈጠራው እውን እንዲሆን የሚፈልጉ ኩባንያዎችን የሚያገኘው በዚህ የፈጠራ ማሳያው ነው። ዌስቲንግተን ሃውስ የሚባለው ኩባንያ ባለቤት ጆርጅ የሰዎች ግርግር ጋብ እንዳለ ከቴስላ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው አበሰረለት። አብረውም ለመስራት ከስምምነት ደረሱ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የአማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል AC እና የቀጥታ ኤሌክትሪክ ኃይል DC ፈጠራ የኔበልት የኔበልት የሚለው ፉክክርና ሴራ ከኤድሰንና ቴስላ የግለሰብ ጉዳይነት በላይ አደገም። ምክንያቱም በአሜሪካ የኤሌክትሪክ ገበያ የሚታወቁት በቶማስ ኤድሰንና በጆርጅ ዌስቲንግተን ሐውስ ኩባንያዎች ደረጃ ፍልሚያ በማደጉ ነው። ኒኮላ ቴስላ የአማራጭ ኃይልን በአእምሮ የቀረጸው በወጣትነቱ የአውስትሮ ሃንጋሪ ጦርነት ሸሽቶ ወደ ተራራ በወጣበት ወቅት ነው። በከባድ የክረምት ወጀብ ውስጥ መብረቅ የተራራውን አናት ሲቀጠቅጠው ተመለከተ። ከሰማያት የሚወነጨፈው የመብረቅ ሞገድ እንደ ጅራፍ ነበር የተያያዘው። እየተጥመለመለም በተራራው ላይ ይወርድ ነበር። ብቸኛው ኒኮላ ቴስላ የተፈጥሮን ነገረ ጉዳይ ያኔ በወጣትነቱ በፍርሃት ውስጥም ሆኖ በአእምሮ መቅረጹ አልቀረም። The flashes of light የብርሃን ብልጭታዎች ብልጭታዎቹን ልቆጣጠራቸው አልችልም ነበር። እጅግ ህመም የሚፈጥሩ ነበሩ። በስተኋላ በከፍተኛ ትምህርት ስለ ኤሌክትሪክ ሲማር የኤሌክትሪክ ኃይል ያለ ገመድ ግንኙነት ሊሰራጭ ይችላል የሚለውን አዲስ ሳይንስ ይቀምር ዘንድ የተራራው የመብረቅ ሞገድ ገጠመኝ መነሻ ሆኗል ይላሉም። እናም ኒኮላ ቴስላ አማራጭ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫውን ሠራ። ማሽኑ 120 ቮልትን ተቀብሎ እስከ 500 ሺህ ቮልት ወዳለው የኤሌክትሪክ ኃይል ይቀይራል። በዚህ ላይ ይህ 500 ሺህ የሚደርሰው የኤሌክትሪክ ኃይል ገመድ መዘርጋት፣ በየመንገዱ የስልክ እንጨትና ትራንስፎርመር መትከል ሳያስፈልግ በየቤቱ በየደጃፉ የመድረሱ ምስጢር ነው የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራም። ይህ ፈጠራ እውን ሆኖ ቢሆን ኖሮ ዛሬም ድረስ በምድራችን ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ቸግሯቸው በጨለማ አይኖርም ነበር ይላሉ የቴስላ ንድፈ ሐሳብ አድናቂዎች። ግና ምን ያደርጋል የኒኮላ ቴስላ የፈጠራ ሐሳብ የሰው ልጆት ከሚለውጠው በላይ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ፈጠራውን እንዳይሆን ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። በዚህ ረገድ ቀዳሚው ስፍራ የሚይዘው ቶማስ ኤድሰን እንደሆነ በታሪክ ተጽፎ ይገኛል። ሌሎች ደግሞ ከቶማስ ኤድሰንም በላይ የሆነ ኃይል አለ ይላሉ። ይህም ኃይል ዓለምን በድብቅ የሚዘውረው ምስጢራዊ ማኅበረሰብ እንደሆነ ይናገሩለታል። መቼም የምስጢራዊ ማኅበረሰብ ነገረ ተረክ እንደ ጉም የሚታይ ግን የማይጨበጥ ነውና እቅጩን ይነገርለት የሚከብድ የይሆናል የሴራ ትንታኔ መምሰሉ አይቀርም። ግና በጥልቀት ለመረመረ የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራ በቶማስ ኤድሰን ብቻ ይገታል ማለት ይከብዳል። በእርግጥ የኒኮላ ቴስላ የአማራጭ ኃይል ፈጠራ እንደማይሠራ ለማሳየት ኤድሰን ብዙ ለፍቷል። ተመሳሳይ ማሽን ሰርቶ ሕዝብ በመጥራት በአደባባይ ውሻና ዝሆን እየገደለ እንዲያውም ጉዳት ያደርሳል እያለ ሕዝብን እስከ ማሸማቀቅና ማስፈራራት ደርሷል። የኒኮላ ቴስላ ፈጠራ ከሐሳብነት አልፎ በተግባር እንዳይሠራ የጆርጅ ዌስቲንግተን ኩባንያ ይከስርም ዘንድ እንዲሁ የበዛ የተንኮል ሴራ ወጥኖ ፈጽሟል። ቴስላ የአሜሪካ ዜግነቱን በማግኘቱ ይበልጥ መልፋቱን ገፋበት። ያለ ገመድ የኤሌክትሪክ ኃይል ሊተላለፍ እንደሚችልም አረጋገጠም። በኒውዮርክ በሚገኘው ቤተ ሙከራውም ዙሪያ ባሉ መንደሮች ሲገኙ የነበሩ ቤቶች ከሌሎች የተለየ ደማቅ ብርሃን ያገኙ ነበረም። የሚገርመው ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኃይል የሚያወጡት ክፍያም የቀነሰ መሆኑ ነው። በመስመር የተቀጠለ ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ መሆናቸውን ልብ ይሏል። በድንገትም ተነስቶ ወደ አውሮፓ ቀና ወደዛ እንዲጓዝ በራእይ መጠራቱን ይናገራል። ከፓሪስም በኋላ እናቱ ወደሚገኙበት የትውልድ ከተማ አመራ። የሚገርመው እናቱ ከሞቱ ከሰዓታት በኋላ መድረሱ ነው። ከእናቱ ሞት በኋላ ለሶስት ሳምንታት ያህል በጠና ታመመ። በዚህም የመሞት ተደጋጋሚ ራዕይ መመልከቱን ተጽፎ ይገኛል። ወደ አሜሪካ በተመለሰ ጊዜም የአሜሪካንን electrical engineering ኢንስቲትዩት ምክትል ፕሬዚደንት ሆነም። ኒኮላ ቴስላ የሰው ልጅ ወደፊት ከምድር ኃይል ብቻ አይደለም ከዩኒቨርስም የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል፣ ይህ እንደሚሆን ራይ ታይቶኛል ሲል መናገሩ ተመዝግቦ ይገኛል። ቴስላ በራይ የደረሰውን መልእክት ዝም ብሎ በቃላት ብቻ ሳይሆን በምድር ምህዋር ላይ የአማራጭ ኃይሉን የኤሌክትሪክ ጣቢያ እንዴት እንደሚተክልና ከዩኒቨርስና ከፀሐይ ዓለምን በኤሌክትሪክ ኃይል እንዴት በብርሃን ማጥለቅለቅ እንደሚቻል በንድፍ ሰርቶ ማሳየቱም አልቀረም። ኒኮላ Tesla was one of the first people to realize that we have an almost endless supply of energy coming ኒኮላ ቴስላ ከህዋ የማያልቅ ኃይል እንደምናገኝ ቀድመው ከገባቸው ሰዎች አንዱ ነው። ይቃወሙት ዘንድ በቂ ምክንያት የላቸውም። እናም እንኳን የውሃውን በምድር ያሰበውን እንዳይከውን እንቅፋት በመሆን ቀጠሉበት። ሳይጠበቅ ከብዙ ውጣውረድ በኋላ ቴስላ ሸሪክ የሆነበት የጆርጅ ዌስቲንግሃውስ ኩባንያ በኮሎምቢያ የተዘጋጀውን የዓለም ኤሌክትሪክ ኃይል አውደ ርዕይ በመብራት ያስውብ ዘንድ እድል ተሰጠው። ቴስላም የገመድ ቅጠል ሳያስፈልግ የራሱንም አምፖል ተጠቅሞ የአውደ ርዕዩን ቦታ በብርሃን በማጥለቅለቅ የአማራጭ ኃይል ፈጠራው መስራቱን ለዓለም አሳየም። ይህን ተከትሎም ከኒያግራ ፏፏቴ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ በሽርክና ላቋቋመው ድርጅት ኮንትራት ተሰጠ። በዚህ ምክንያቱ ደግሞ የኒያግራ ፏፏቴ የሚያልፍበት አካባቢ እጅግ ጠመዝማዛ በመሆኑ በኒኤድሰን ዲሲ ስርዓት ኃይል ማመንጨት ባለመቻሉ ነበረም። ከየኮንትራቱ የሚያገኘውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ለመዋል የማይንሰፈሰፈው ቴስላ ከኩባንያው ጋር በመሆን በሎንግ ደሴት የአማራጭ ኃይል ፈጠራውን በእርግጥ ለሕዝብ ማዳረስ እንደሚችል ለማሳየት ትልቅ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ሰራም። በእርግጥ ፈጠራው የሚሰራ መሆኑን ማስመስከርም ችሏል። እስከ ብዙ ርቀት ድረስ ያሉ መኖሪያዎች ያለምንም ገመድ ዝርጋታ ቤታቸው ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ ችሎ ነበርና ቴስላ የኤሌክትሪክ ቅስትን በላብራቶሪው መፍጠሩ ለኮሎራዶ ነዋሪዎች አልተመቻቸውም። ምክንያቱም እሱ የእግዚአብሔርን ሥራ የሚቃረን ፈጠራ የሚሠራ ይመስላቸው ነበር። እንዲያውም ቢራቢሮዎች ሁሉ የኤሌክትሪክ ሞገድ ደርሷቸው በብርሃን ተሞልተው መታየታቸው ይወራል። ይሁንና በኤሌክትሪክ ሞገድ ጦርነት የገጠሙት ኤዲሰንም ሆነም ዌስቲንግሃውስ መክሰራቸው ይፋ ሆነም። ሁሉንም ኩባንያዎች ጄፒ ሞርጋን ገዛቸው። ቴስላም እንደሚሰራ ያሳየው ፈጠራዬ ለህዝብ ጥቅም ይሰጥ ዘንድ ተጨማሪ በጀት ይመደብልኝ ሲል ለጄፒ ሞርጋን መጠየቁ አልቀረም። የሞርጋን ምላሽ ግን የሚገርም ነበረ። ያለ ቆጣሪ ለህዝብ ዝም ብሎ በየቤቱ ለሚደርስ የኤሌክትሪክ ኃይል በጀት መድብ ትለኛለህ ወግድ የሚል ነበረና በሉንግ ደሴት ከገንባው ታላቅ ማማና የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያው ቴስላ ኤሌክትሪክን ያለ ገመድ ማሰራጨት መቻሉን ብቻ አይደለም ያስመሰከረበት የረጅም ርቀት የሬዲዮ ሞገድ ግንኙነትን ፈጠራ መሆን ማድረግ ችሏል። እንዲያውም የኤሌክትሪክ ፈጠራውን እንደሚሠራ ለመዘገብ ለመጡት ጋዜጠኞች ከምድር ውጭ ካሉ ልዩ ፍጡራን ከማርስ ሳይቀር የሬዲዮ መልእክት መቀበሉን ከመናገርም አልፎ የቀረጸውን አስደምጧቸዋል። ግና ምን ያደርጋል ሞርጋንም ከስራ ያለው በሚል ከቴስላ ጋር የነበረውን ውል አቋረጠ። የሚገርመው ይህ አይደለም። በኤሌክትሪክ ፈጠራ ዓለም የሚቀይረው የቴስላ የአማራጭ ኃይል እንደሚሠራ የተረጋገጠባቸው የለንግ ደሴትም ሆነ የኒያግራ ፏፏቴ ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ መደረጋቸው ነው። በተለይ የሎንግ ደሴት የኃይል ማመንጫ ማማና ጣቢያ ድምጥ ማጡ እንዲጠፋ መደረጉ የሰው ልጅ በቀላሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት የሚያስችለውን የቴስላ ፈጠራ እውን እንዳይሆን እጅግ የበረታ ጉልበት ያለው ቡድን ከጀርባ መኖሩን ያሳያል ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። ቴስላ ግን በግሉም ቢሆን ምርምሩ መቀጠሉ አልቀረም። ከአውሮፓም ቢሆን ምርምሩን የሚፈልጉ ባለሀብቶችን እየፈለገም በተለይ በዚህ ዘመን የቁስ አካሎችን ድምፅ በመቅዳት ያንኑ ድምፅ በከፍተኛ ድምፅ ለቁስ አካሉ በማሰማት ማጥፋት ይቻላል የሚል የሬዲዮ ሞገድ ፈጠራ ይጠቀሳል። የፈጠራውን ጥቅም የሚሰማው ቢጠፋም በቤተ ሙከራውና በመኖሪያ ቤቱ መሞከሩ ይነገራል። ይኖርበት የነበረውን ፎቅ ወደ ዶግ አመድነት የሚቀይር የመሬት ነውጥ በመነሳቱም ፖሊስ ደርሶ እንዳስቆመውም ይነገራል። ይህ ፈጠራ የማያስፈልጉ ህንፃዎችን ለመንገድ ሥራና ለማዕድን ማውጣት ሊወገዱ የሚገባቸውን ተራሮች ምንም አይነት ፈንጂ መጠቀም ሳያስፈልግና በሌሎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ማስወገድ የሚያስችል ነው። ይሁንና ወትሮም የማይወድ ጠላቶቹ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚያደርስ ፈጠራ ሲሉ ክፉ ስያሜ እየሰጡ ማጣጣል ብቻ ሳይሆን ቴስላ የጥፋት ሰው መሆኑን ለማሳመን መጣራቸው ይነገራል። እብዱ ተመራማሪም ሲሉ ይጠሩት ጀመረም። ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ዓለምን የሚያጠፉ እብድ ሳይንቲስት የሚሉት አሉ። እሱ ግን ሙሉውን የሰው ልጅ ሕይወት ማሻሻል ነበር በእርግጥ የሚፈልገው። በስተመጨረሻ ዘመኑ በኤሌክትሪክ ጨረር የሚሰራ ታላቅ የጦር መሳሪያ የፈጠራ ሐሳብ እንዳለው ይወተውት ነበረ። ለአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤትም ቢያሳውቅ የሚቀበለው አጣ ኒኮላ ቴስላ የርቀት መቆጣጠሪያ remote control ን እውን ያደረገ የመጀመሪያው የፈጠራ ሰው ነው። የገመድ አልባና የሬዲዮ ግንኙነት፣ ኃይል የሚቆጥብ ቀላል አይሮፕላን፣ እና መሰል እጅግ የሰው ልጅ ሕይወቶች የቀየሩና የሚቀይሩ ከ300 በላይ የባለቤትነት መብት ያገኘባቸው የፈጠራ ሥራዎችም አባት ነው። ኒኮላ ቴስላ made ኒኮላ ቴስላ ዘመናዊውን ዓለም ዛሬ እንደምናየው አድርጎ የሰራ ነው። እናም ለበረከቱ ሰዎች ይህንን በመጨረሻ ለመረዳት ብዙ ዓመታት ወስዶባቸዋል። አሁን ግን ይህ እየተቀየረ ይመስላል። የሚገርመው ግን እነዚህ የሰውን ልጅ ሕይወትን በእጅጉ መልካም የሚያደርጉ የኒኮላ ቴስላ ፈጠራዎች እውን አልሆኑም። ከፈጠራው ሽያጭ ጥቅም የማይፈልገው ቴስላ ባለመፈለጉ ሳይሆን እጅግ የበረቱ ጠላቶቹ እንቅፋት በመሆናቸው ነው። ያሰበውን የሰው ልጅ ሕይወት መቀየር የተሳነው ቴስላም ለራሱም ሳይሆን በችግር በኒውዮርክ ሆቴል በብቸኝነት የመጨረሻ ዘመኑን ለመግፋት በቃም። በዚህ ዘመኑ የህሊና መቃወስ ደርሶበታል የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ሐሰት ነው፣ ቴስላ ለፈጠራ ሥራው እስከ መጨረሻው ተግቷል የሚሉም ይበዛሉ። በሆቴል ክፍሉ ሞቶ ተገኘም። የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በቴስላ ክፍል ዘምቶ ቁራጭ ወረቀት ሳያስቀር ለቃቅሞ ወሰደም። ከብዙ የዲፕሎማቲክ ጦርነት በኋላ ኤፍቢአይ የወሰድኳቸው እነዚህ ናቸው ብሎ ለትውልድ አገሩ ክሮሽያ የመለሳቸው አሉ። የታሪኩ አጥኚዎች ግን ኤፍቢአይ የመለሰው ዓለም የሚያውቃቸውን ጥቂት ዶክመንቶች እንጂ ታላላቅና አዳዲስ ፈጠራዎችን ሰርቋል ይላሉ። አሁንም አሜሪካ በሚስጥር ደብቃቸዋለች የሚሉም ይበዛሉ። በሀገሩ ክሮሺያ የሚዘከርበት ሙዚየምና ሐውልቶች የበዙ ናቸው። ዓለም ግን ዛሬም ድረስ የታላቁ ሰው ፈጠራ ሊጠቀምበት አቅቶታል። የአማራጭ ኤሌክትሪክ ስርጭት ፈጠራው እውን ቢሆን ምን ያህል ዓለም የመለወጧን ሀቅ አይካድም። የቴስላ ፈጠራ ትክክል ነው፣ ይሰራል በሚል የሚመራመሩ ቢኖሩም ዛሬም ግን ለዓለም ሕዝብ ጥቅም ላይ መዋል አልተቻላቸውም። ቴስላን አላሰራም ያሉ የጨለማ ኃይሎች ጠንካራ ክንዶች ዛሬም አናንቀሳቀስም ስላሉን ነው ይላሉም። ግና የቴስላ ፈጠራ እጅግ ርካሽ የኤሌክትሪክ ኃይል በሁሉም የዓለም ክፍል በቀላሉ ማዳረስ ማስቻሉን እርግጥ መሆኑ ታምኖበታል። ለዚህም ነው ኒኮላ ቴስላ የጠፋው የዓለም ብርሃን የሚባለው። Just like an x-ray and he looked me to the bone. A touch from him, my blood began to boil. It was the 24th of March, he had a really cute mustache and then he kissed me in an alley and I felt my...